morning sun Searching for a longer day Hallo Hallo Wir haben uns jetzt noch folgendes überlegt und zwar vielleicht können wir mit unserer Erfahrung dem einen oder anderen ein bisschen helfen und zwar geht es darum einen Job zu finden in Australien was eigentlich äh, ja, die meisten von euch ja betrifft und genau. wir haben ja schon so einige Jobs gefunden hier. Und zwar ist das mit der Farmwork, äh, werden wir mal so grundlegend erzählen, wie wir das so gemacht haben. Also wir sind meistens, also was natürlich viel besser ist, wenn ihr ein eigenes Auto habt. Genau. Weil dann könnt ihr einfach die Farmen abfahren, weil also unsere Erfahrung und was wir haben auch viel mit anderen Leuten drüber gesprochen ist, dass die, die Farmers halt bevorzugen persönlich einen zu sehen und mit denen zu reden, dann sehen sie gleich, wenn ihr gutes Englisch sprecht. Ist immer sehr wichtig. Genau, weil also zu jeder Farm, wo wir gesehen haben oder zu jedem Shell sind wir hin und haben gefragt. Ja. Also grundsätzlich anfangen würde ich so, da gibt es eine Seite, die heißt zum Beispiel Harvest Trail, einfach in Google eingeben, dann seht ihr, wo, wo gerade äh, Saison ist oder was als nächstes geerntet wird. Und dann würde ich einfach so ein, zwei Wochen vorher in die Gegend fahren und dann die Farmen abklappern mit dem Auto. Ja. Was dazu kommt nochmal generell, also die meisten warten oder viele warten halt bis sie schon ziemlich knapp mit dem Geld sind. Das haben wir jetzt halt zum Beispiel nicht gemacht, weil dadurch müssen wir nicht irgendwelche Shitty schlechten Jobs. Angebote <laughs> annehmen, weil so geht es halt vielen, da müssen sie irgendwas annehmen, was halt nicht so toll ist und ja. verdienen dann nicht und dann lohnt sich nicht und dann kommt man nicht so richtig raus und verliert einfach nur Zeit und hat vielleicht keine tolle Arbeitserfahrung. Weil wir waren bis jetzt auf allen Farmen, die wir waren, hatten eigentlich immer gute Erfahrungen. Ja. Nehmt euch einfach Zeit, auch wenn es vielleicht zwei, drei Wochen dauert, sucht in Ruhe. Da würde ich gleich mal davon Zeit abraten, macht nichts mit dem Contractor, nee. macht nichts mit Working Hostel, weil es ist wirklich, es kann sein, dass vielleicht mal ein guter Contractor dabei ist, aber der Großteil ist einfach, will nur einen Vorteil aus euch ja. herausholen und und da, wir haben so viel, also Leute werden gar nicht bezahlt ja. oder werden einfach schlecht bezahlt. Ja, dann, lasst es einfach bleiben. Dann gibt es immer das, dass man im Working Hostel irgendwo äh, dann quasi äh, ja, Stehen, leben, muss. leben, muss. Ja, also ja. quasi im Hostel und dann zahlt man schon 200 Dollar pro Woche pro Person, dann bei zwei Personen schon 400 Dollar. Dann mag sein, man hat vielleicht den normalen Lohn, aber dann lohnt sich schon wieder nicht mehr. Also rechnet euch wirklich vorher aus. Wir haben auch teilweise manchmal was abgelehnt. Ja. Weil rechnet es euch vorher aus, wenn ihr mal anfangt, dann merkt ihr, oh, ah, es lohnt sich gar nicht, dann ist schon wieder zu spät. Dann habt ihr schon Zeit kaputt gemacht und Geld. Ja, grundsätzlich haben wir, ist auch Gumtree sehr zu empfehlen. Also wir ja. haben auch mit Gumtree was gefunden. Genau, oder, ja. Gumtree ist die Sache, das sind so viele Leute, wo alle da reinschauen. Da haben wir es jetzt auch so die Erfahrung gemacht. Also so Dinge, so Anzeigen, die schon ein, zwei Tage alt sind, würde ich nicht mal mir die Mühe machen, eine Bewerbung hinzuschreiben. Wir haben auch mit den Farmern und so direkt gesprochen, was die für Anfragen kriegen. Also da kann es gut sein, in einer halben Stunde kriegen die mal kurz so 50 Anrufe oder so, nachdem sie eine halbe Stunde drin haben oder eine Stunde. Also wir haben auch jedes Mal, wir haben zwei Jobs haben wir über Gumtree gefunden. Ja. Und es war jedes Mal war die Anzeige vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde drin und ich habe gleich angerufen und dann hatten wir gerade noch so Glück. Also ich würde nur die neuesten Sachen einfach das, wir haben es so gemacht. Wenn ihr in Gumtree reinschaut, dann müsst ihr uns ähm, ja immer so ein paar Stunden Takt machen, aber wirklich Update. Ja, immer im Blick halten. Genau. So, Blick das wollte ich gerade genau. sagen, ja. Genau. <laughs> Also wir, ihr schaut quasi mal morgens rein, ihr braucht, geht am besten irgendwo hin, wo ihr Geld spart, ja, wo ihr nicht viel ausgebt. Am besten ja. irgendwie, wir haben es immer so gemacht, waren wir in einer Free Rest Area, haben wir übernachtet und wo wir irgendwie noch in der Nähe kostenlos duschen konnten und so weiter, dass wir halt da auch möglichst sparen, während wir einen Job suchen und dann einfach im Blick halten, alle paar Stunden reinschauen, dass ihr einfach das Glück habt, wenn gerade eine frische ja. Anzeige reinkommt, dass ihr eine von den ersten seid, weil ach, ja, <laughs> ich denke mal alles sonst Aber ansonsten müsste es eigentlich gar nicht so schwer sein, ja, also, einen Job zu finden genau. in Australien. Also ihr ja. findet auf jeden Fall einen Job. Das Einzige ist, achtet wirklich drauf, lasst euch nicht irgendwie abzocken, weil es gibt genügend Leute, die das hier machen und wirklich drei ja, oh, genügend Leute getroffen, bei denen das passiert ist und die erst im Nachhinein dann gesehen haben, der, Arbeits, äh, der Arbeitgeber ist ein Arschloch oder sorry <laughs> oder er bezahlt nicht und das Geld kommt viel später oder überhaupt nicht und so. Von daher. Ähm, ja. Genauso auch wenn ihr Second Year Visa wollt, müsst ihr auch sicher sein, dass ihr die, dass ihr die Tage unterschrieben kriegt und so weiter. Ist alles wichtig. Ja. Äh, Ihr findet auf jeden Fall einen Job, macht euch keine Sorgen. Fahrt einfach äh, in die Gegend, wo es Arbeit gibt. Halt, ihr müsst vielleicht manchmal flexibel sein, was bei uns auch so war. Wir haben dann zum Beispiel in der Gegend, wollten gar noch bleiben, haben dann nichts gefunden, dann haben wir anders was gefunden, sind wir halt dahin gefahren. Schließt euch vielleicht zusammen, wenn ihr kein Auto habt, fahrt zusammen Farmen ab. Also ich denke, das ist wirklich die beste Möglichkeit, weil viele Farmer sind halt noch so, die, die, haben zwar immer Arbeit, wo getan werden muss. Kann auch sein, die haben vielleicht für ein, zwei Wochen was, wo sie jetzt gar keine Anzeige machen würden oder sonst was. Aber wenn ihr vorbeikommt und ich sehe, sagen sie, ja, könnt ihr mal anfangen. Und dann kann es sein, sie sind zufrieden mit euch, dann könnt ihr länger bleiben, wie es bei uns auch bei der anderen Farm war. Wir haben zum Beispiel nur für Baumwollernte angefangen, wollten eigentlich drei oder vier Wochen bleiben und am Ende waren wir eigentlich fast drei Monate da. Also. Ah, und dann habt ihr auch eine schöne Zeit, tolle Erfahrungen, weil, weil man kann echt eine tolle Zeit auch da haben. Also. Äh, ich habe noch einen Tipp mitge mitbekommen oder mir erfahren, dass ähm, was auch gut wäre, und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, aber ich denke bestimmt, wenn man einen Job sucht und so, dann geht auch manchmal abends in die Kneipen, weil oh viele äh, Arbeiter, die treffen sich in die, abends in die Kneipen, trinken Bier. Ja, und die Farmer und die Chefs. Farmer, genau. Geht einfach abends mal rein und fragt euch da mal durch. Ich bin mir sicher, da gibt, ergibt sich bestimmt auch was. Also wir haben es noch nicht gemacht, wir haben es nur erfahren, von daher ist es bestimmt auch Ja, wir haben es oft gehört, das ist ein guter Tipp. Also wir ja. haben auch Leute, die teilweise seit Jahren hier nur durchreisen und, und immer Jobs finden, die gehen eigentlich in die Kneipen ja. und, und, reden einfach mit den Leuten genau, und trinken mit einem ein und dann gut. nächsten Tag fangen sie irgendwo an. Ja. Also einfach auch mit den Leuten reden, fragen, fragt Leute, wenn ihr irgendwo jemanden seht, redet mit Leuten, eigentlich die auf Schade sind fast immer total so, oh. hilfsbereit offen, und hm, also. haben euch irgendeinen Tipp und, und gebt einfach nicht auf. Es kann gut sein, so das Ganze mit den Resumes und so ist bei den Farmen eigentlich überbewertet. Bei den meisten muss man, braucht man es eigentlich gar nicht. Und ja, lasst euch nicht unterkriegen, wenn ihr mal nichts findet. Nehmt euch einfach Zeit, sagt so, jetzt suchen wir rechtzeitig einen Job. Und wenn es zwei Wochen dauert oder was auch immer, macht es. Ja. Äh, ich hoffe, es hat euch was gebracht und ähm, viel Glück euch anderen, die alle auf der Suche sind. Ja, kriegt es schon hin. Wir haben es ja auch hinkriegt. Genau. <laughs> also bis dann hoffentlich hat es geholfen. Tschüss. Ciao.